nostre amor és tan bo, l'horari però no ens combina. Jo sóc funcionari i ella és ballarina. Quan jo estic fitxant, ella culmina. Quan ella baixa el taló, ja estic obrint l'oficina. Jo sóc funcionari i ella es bailarina, cobro al meu armari, cago en serpentines, Las raons matrimonials no tracta poc de la rutina, perquè jo sóc funcionari i ella bailarina. Yo jo m'apago i ella s'il·lumina. Banca i xofa al nostre llit, ella tachant a l'escenari és que ella és ballarina i jo sóc funcionari jo una lampareta i ella un planetari l'any que ve jo aniré estalviant del sou i m'agafaré una baixa i la ballarina m'ha dit ja m'ho ha jurat farà el seu show per mi els dur sort. excepte el pixinguilla els discos són per tu quedat els tots com en canvi petita pots ben guardar les restes de tot el que en diuen llarg, les ombres d'allò que van fer els dos, les taques la porta els nostres llençols i els bons records i mai anat al cinema, no canto mai samba, no vaig a panema, no estimo la pluja ni m'agrada el sol. I el dia que et vaig trucar vaig penjar equivocat, si el teu nom m'ha fugit, vaig oblidar el piano, ximpleries d'amor que potser t'hagués dit. cap de setmana ni fer unes cerveses per copa. Jo sé que malgrat tu demà segur un altre dia on t'hauràs d'amagar de l'eufòria gegant, de la immensa alegria. Com ho penses prohibir quan el gall insisteixi en cantar? quan no va brollar ni la gent que no es cansa d'estimar. Quan arribi aquest moment, tots els meus patiments me'ls cobraré amb usura pura. Tant d'amor que hem reprimit, tant crit guardat al pit i tant cant d'amargura que has inventat la tristesa, tingues la gran finesa, desinventa-la ja i hauràs de pagar duplicada cada llàgrima que els nostres ulls has fet durar. Jo sé que malgrat tu demà segur serà un altre dia i tots veurem llavors el jardí ple de flors el que tu no volies. Libre urte mama la kalketia la les boques salades d'immenses onades i espatlles ferides de tifons i oratges. Aquella ciutat que és tan distant del mar, amara l'amor tranquil de les nits de platja, aixecant faldilles com llunes lluentes de felicitat. Aquella ciutat on la lluna no hi va. Amaven l'amor prohibit, l'amor maleït, totes cons en compten que una nava tonta, gràvida de lluna, l'altra nava nua, vida de mar. noies van anar quedant marcades sentint com s'enreien, sentint que tremien veient com el riu s'enduia la lluna desfent-la en engrunes corrent cap al mar llenguatge per donar-te coratge per seguir el teu viatge quan la nit ve i per ser perpetuament la teva esclava que tu refregues rentes negres i no apagues Vull jugar pel teu cos feta ballarina que després s'al·lucina, salta i t'il·lumina quan la nit ve. I els teus músculs esgotats dormir abraçada descansar la morta de cansada. Totes les maneres d'estimar, ja ens hem estimat amb totes les paraules fetes per sagnar i obrir fa bon temps a fora, amb la mà, treu les ungles que et claves al cor, que ara ja té pressa i batega impulsiu boig i viu quan arriba l'estiu.